Carlos Julio González. Qué aceite tiene viene teniendo aquí. Una bomba, la bomba. va, va, va, va, va, va. No el techo. Hay que hacerte... Oye, Carlos, ¿esa cámara es tuya? Sí. Ponle la, la primera parte nada más. ¿Para qué? ¿A qué va a ser? ver, ¿qué pasa? Ah, sí. Háblate algo interesante, no habla cosas así. Sí, señor. Te la voy a tocar la, para que la ¿Con este tiempo? Sí. Vamos, vamos. Chao, pero Dios que estamos en el espacio aquí. ¿Quién está? Mira, ahí está tocando ahí un gato. Ahí está. Mira, por favor. Y se empañetó como hormiga. Hasta el tope. Wall to wall. Y lo vendió. Y no estamos hablando de las pelucas. Estamos hablando un de Vamos a con ese tipo, arranca con esa armónica, mano. No sé tú. Ay, Dios Es el paro es el paro. No sé tú. ¿Cuándo vamos a Estamos en el click, grabando el click. Wow, que estamos grabando el click. Yo te meto la base. Sí. Eso es solamente. Sí, después pues, pues, pues, otro canal le reparte encima de eso. Y te meto en la segunda. Lo que sea. A ver, o sea, la primera lo vamos con el pum pum y el otro canal después hacemos el, el, los azotes. La cosa me tiene que decir dónde Está cantando para yo no estar encima de, él. no, yo, te voy a hacer una camita por ahí más o menos, con la esa para que llegue. Chévere. Uh, that's the, that's the, that's, you want to at, that time. right. So you gotta play in there. You gotta stay on there. I got it. you, Yeah. Uh, you can't go, you can't go in forward and you can't go behind. You gotta be on it. Okay. You gotta be on the time. Okay. So what? What is that? Two. Uh, what is that? No, that's just a click track. Okay, but it's not. It's like a clock. ¿Tú este, vas a el tiempo o voy yo la que la me... Este, no, vámonos los dos. Yo voy a hacer ahora es que voy a... A programar. <clears throat> Ayer lo miré los rayos del sol, miré el cielo y las estrellas mil, que hizo Dios cuando vino la tierra y toda esta naturaleza. O viene. No quiero saber porque te, te veo esforzado. Así fue el tono que tú me lo cantaste. Vaya, eso. Tú lo viste en ese tono. Pero así que yo te dije a ti. Yo te dije a ti que no, no, No, no, no Dame el tono, no el tono. ¿No te diste el tono? que, no el tono. Ayer arriba, pari, pa. Ayer yo miré los... Ayer yo miré los rayos del sol, miré el cielo y las estrellas mil que hizo Dios cuando vino la tierra y toda esta naturaleza. hop to hop to the band to the band Este, es Vamos a darle el, el, el, el Q. tiene que salir mañana en la mañana, ah, en el, viaje de las 11. David, David se fue. No era no ahí. A las 10 de la mañana y llegó ahorita. Mira. Se atrasó el 99 pesos. 89 pesos. Oh. oh vaya. Ah, ¿Qué pasó aquí? Por agua a esto, echar esto. ¿Cómo? Por favor, voy a Rapidito. rápido. ¿Qué tengo no tengo? Bueno, yo te pongas guapo frente a las cámaras, yo te puedo zumbar aquí. Como tengo, como me Agua, clarita, mira que clara está el agua de la York. Blanca está. Ah, en eh, casa. te llevo Cógeme, ponme, ponme en cinta, Rey. No, olvídate, no, no, no. Habla, habla, habla. Te voy a hablar, Gazú, Gazú. ¿eh? Ya no se fue también, ¿eh? Pero habla. Usa aqui. Pois que te apagou. Sim! o desconectado. ¿Se da desconectado? Hola. Uno, tres, dos, eh, está asignado también, ¿verdad? Está asignado. Dale, habla. Una, dos, tres. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué fue lo que pasó? No, eso pues fue una falta de alma. ¿Ah, sí? Habla. Eh, probando. que hablar. Sí, dos. No, porque eso, eso no, después que esté ahí no se tiene que poner ni color ni nada. ¿eh? bueno entonces el <laughs> tiene el pianillo ahí que... Pianillo. ¿Quieres pegar otra vez? me preguntan, si me preguntan por qué Vamos a si, podemos ir para allá, ven. Pa, ba, para. Dale para atrás. Dale para ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú estás metiendo los cues sí, unos, ahí. ¿Los breaks? Sí, los breaks. Sorry, whoever's watching this, please, excuse me, I didn't need all this. That was my boy here, you don't see him? He's just, he might be skinny and everything, but he ate it all endorsement for Kentucky Fried Chicken. <laughs> Está Okay. Vamos, a hacer entonces el... ¿Ah? Vamos a hacer la conga con el piano. Ah. <coughs> Ya no más micrófono. No, no, no. Por lo menos este número Este, igual que con la tumba. La tumba paso el piano dale, dale, o, o estás en, la, en el sonido. Sí. Déjame. Eh, sígueme tocando la tumba. 5,000 gold. eh, sí. Ya hoy. Solamente la, el Luis Miguel Papito, tú sabes, que llora. Yo creo que está poquito bajita ahora. Ustedes están hablando de, ustedes están hablando de lo ahorita. Que yo lo de Luis Colón. Ah. No, he's a good singer, bro. 125. He's a great singer. No, that guy, that guy is something That guy, por favor. Este, este, este ah, tú sabes lo que pasa. <laughs> Tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que le hicieron. Pues, tú sabes lo que el, lo que lo que MCS hizo, le hizo al tipo de la cámara, la. <laughs> Eh. <laughs> que sí, que le metió la, metió el tubo por la boca. Oh, oh, yeah, man. Ese monito está loco, he's crazy, man. Tanto chao. corte está chévere. Coño, mulato. Voy para ver las 3 de la mañana y ella es como el... Ah, ¡Oh! No, ¿verdad? Que Puerto Rico. Oh, sí, te, no, te tenés que recortar porque puedo ver a mami hoy, mañana. yeah, man. That's where mothers are, man. Déjala ahí montarlo, está ahí, en el top. Sí. Tocamos un momentito para sacarle una cosa. No, no, es para el sonido de la, thank you los, los breaks así. Después metemos los breaks más atrás. mira así. One, la bomba. se puede. Está bien, pues vamos. Como quiera. ¿Vamos a hacerla así entonces? Ok. No, okay. Guau, la bomba. poquito encima del solante. Después viene el 15, toda la, escalera completa. Yeah. The Christmas time, Christmas party. You should have told me, man. Se puede hacer con... Tú te creías que yo no venía, pero te has podido dar. Te Voy a traer la, la, pandereta, te voy a hacer con la pandereta, olvídate. 2, 3, 4 ¿Quién? para arriba o para David? Ah, no hay nadie aquí ahora. No, no está ahí. Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Break. Para pato. Dame si sin pensarme. Un minuto. Cuatro. segunda catilla. segunda catilla. dos, tres, cuatro, cinco, segunda catilla. conmigo, conmigo, voy a ir contando, ¿ok? Letra A ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, segunda casilla, pa, pa, call him. I call him. That's who? He said he called Jimmy. Jimmy never, you know, Jimmy haven't returned the call back. That's who?